Market ဖေဖေမေမေတို့ရှင်အခုကျွန်မပြောချင်တာကတော့တသားမိမိတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောဆိုကြမလဲ communication ပေါ့နော် communication with your child ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောဆိုကြမလဲ communication ဆိုတာဟာမိဘနဲ့သားသမီးဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကလေးကမမေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဥမာဖေဖေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအလုပ်တစ်ခုခုများလုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေလုံလက်စအလုပ်ကလေးကို ရက်ပြီးတော့ကလေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါကလေးနဲ့ကိုနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ eye contact မျက်လုံးချင်းစုံပါစေမျက်လုံးနဲ့တဒန်းနဲ့ကြပြီးတော့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဂယုတစိုက်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျမတို့နားထောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုလူဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တတ်တာပဲကိုဒီတကယ်လို့များအလုပ်တွေများနေတယ်နော်ဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကလေးနဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကိုဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခလေးနဲ့စကားမပြောပါနဲ့ခလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့ပြောဆိုဆက်သွယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတတိလေးထားလိုက်ပါ နော်ရေလေးဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်ပါဇရွေးလေးဖြစ်ဖြစ်မြိုချလိုက်ပါငါတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထွက်လာတဲ့အတန်ဒီကလေးပေါ်မှာအမတမ်းမှနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးကောင်းတဲ့ကပြောသားလေးရေဘာပြောမလို့လဲဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးဆေးဆေးလေးပြန်ပြောနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကလေးကဒီလိုဆိုလွယ်လွယ်ကူကူပီပီယောဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီကတိကဝတ်တစ်ခုခုပြုတတ်ပါတယ်မိမိတတအောင်ဒါဝယ်ပြီးအေးဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ် နော်ဒီနေ့ဝယ်ပေးအဲ့ဒီနေ့ဝယ်ပေးမယ်ညနေဝယ်ပေးညနေဝယ်ပေးမယ်သို့တော်လည်းကိုမပေးနိုင်တဲ့ဂတိမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဂတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးဘက်ကကြတော့မိဘကိုမယုံကြည်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာနော်မိဘနဲ့ကိုနဲ့မိဘကိုမယုံကြည်တာအမတန်းမှဒီသားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာမိဘကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး communication လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောဆိုဆက်သွယ်လို့လည်းကောင်းမှာမဟုတ်မိမိကဂတိမတည်ဘူးဖေဖေကဂတိမတည်ဘူးလို့ယုံကြည်သွားပါလိမ့်မယ် ကလေးအနေနဲ့ကလည်းကို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိပေါ့နော်မေမေပေပေတို့ကပေးထားတဲ့ဂတိကိုကလေးအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေတာရတော့မလားရတော့မလားဆိုပြီးမျှော်လင့်နေပါတယ်မေမေပေပေတို့ဒီလည်းဒီနေ့ကနေဟိုနေ့ရွှေဟိုနေ့ကနေဟိုနေ့ရွှေနဲ့ပြီးတော့လည်းမရလိုက်ဘူးဆိုရင် အဆိုးဆုံးကတော့ကလေးတီမိမိဖေဖေတို့ကိုမယုံကြည်တော့တာပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးဖို့ပါကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးဖို့ဆိုတာကလေးကတစ်ခုခုပြောလိုက်တယ်အေးအေးဆိုပြီးပြီးရောအေးအေးပြီးရောပြီးရောဒီမှာမအားသေးဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကလေးပြောတာတေးသေးချာချာနားမထောင်လိုက်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ကလေးပြောတာတေချာနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရတတ်ပါတယ်ဥပမာကလေးဆိုတာညာတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီအမှန်တိုင်းအမတန်ဖြူစင်စွာနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာပါဖြစ်ရတစ်ခုမှဆိုအမတန်မှဝင်နေဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့မမေးအနေနဲ့ကတားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကတော့၃နှစ်အရွယ်ကလေးလေးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့၉လအရွယ်ကလေးလေးပါ၉လအရွယ်ကလေးလေးကိုပကက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တိတ်ထားပါတယ်မမီသည်မိဖို့ထဲမှာဟင်းချက်နေပါတယ် တားကြီးသည်၃နှစ်အရွယ်ကလေးလေးသည်စော်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမမေစီကိုအဲ့အချိန်မှာမိုးကလည်းရွာနေတယ်ဒီအိမ်သားမှာလည်းရေလေးတွေကတက်နေတယ်အိမ်ရှိမှာလည်းရေမြောင်းလေးကရေပြည့်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးကမမေစီကိုလာပါတယ်မမေညီလေးရေကူးနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू က तू ပြောတာကလေးဆိုတော့စကားကလည်းသိမ့်မပြီးပါဘူးမမေမမေညီလေးညီလေးဆိုတော့အေးအေးအေးမမေတိတ်ထားတယ်တေချာနားမထောင်လိုက်ပါဘူးမမေသည် နောက်တစ်ခေါက်သူပြေးလာပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မမေညီလေးရေကူးနေတယ်လို့သူပြောပါတယ်မမေတီတေချာနားမထောင်ပါဘူးဟင်းအိုးချက်ပြီးတော့မှအင်ရှိကိုထွက်လာပြီးတော့သူတိတ်ထားတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခဏနေတော့မှကလေးကပကက်ထဲမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာမှကလေးကိုလိုက်ချတဲ့အခါမှာအငယ်လေးဟာမြောင်းထဲမှာတည်နေပါတယ်ရင်းနှစ်ပြီးတော့ဒုတိယတားလေးရရောတားကြီးရလဲခလေးကိုစင်းဆယ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာမမြုပ်လာခေါ်တဲ့ချိန်မှာမမီမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်စင်းဆယ်တယ်မှာတားကြီးလဲ ရေထဲမှာနစ်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်အမတန်မှဝင်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်မအကြီးကြီးပြောလိုက်တာပါဘလို့အကြီးကြီးပြောလိုက်လဲဆိုတော့အမတန်ဖြစ်ရကြီးကအကြီးကြီးပါเนาะဒါအဓိကတော့ဗာလဲခလီးပြောတာကိုသေးချာနားမထောင်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီခလီးနဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာသေးသေးချာချာခလီးကိုအလေးထားပြီးနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အခုကျမပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ ကိုဒေါသဖြစ်နေရင်ကလေးနဲ့စကားမပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်လက်စအလုပ်ကလေးကိုရက်ပြီးတော့ကိုကိုတည်တည်ချာချာကလေးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးစကားပြောဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးကိုကိုမပေးနိုင်တဲ့ကတိကဝတ်မျိုးမပေးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးပြောတာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပေးဖို့လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ရှင် CFM caring for well being.